Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video auf dem Kanal Cares Incredible und zusammen gucken wir uns jetzt das neue Lied an von Crisco und Galena. Äh, also die beiden haben schon mal ein Lied rausgebracht letztes Jahr, war richtig geil. Darauf haben wir auch mal reagiert. Guckt einfach mal vorbei auf dem Kanal. Und genau, jetzt haben die ein neues Lied herausgebracht heute und zwar heißt das äh, Kata. Äh, bin gespannt, wie das sein wird, äh, ob das genauso gut sein wird wie letztes Mal. Und Herr hat ja erst letztens ein Lied rausgebracht, Tinesinamen, so in der Art. Ich meine, ich höre das Lied jeden Tag schon <laughs> und bin gespannt. Ich liebe ihre Stimme und sie gehört auch zu meinen Favoriten aus Bulgarien. Und Crisco ist eigentlich auch nicht schlecht. Bin daher echt gespannt, äh, was die gemacht haben. Und ja, ich würde sagen, direkt mal anfangen. Okay. Nice. Okay, promising begin. Okay. Skandal. <laughs> Vielleicht eine Anspielung auf Galenas Lied Medi zusammen. Skandal. Äh, sein Lied ähm, von Crisco mit. Tony Storaro feiere ich sehr. Greshnasi, das ist auch richtig geil. Und ja. Oh, oh. Galena. Uh. Alles. Oh mein Gott. Dieser Style. I love it. Also zum einen finde ich diesen Style von Galena richtig geil. Das hier, also Hammer-Outfit und diese Style ist einfach mal richtig nice, mal was anderes. Äh, und das ganze Setting hier ist auch schon was Besonderes, finde ich. Äh, nicht schlecht. Ich mag die Instrumentals äh, in diesem Lied. Hat schon was typisch Balkan. So mit den Trompeten auch so richtig nice. Gefällt mir. mein Gott. Matahari. Also falls ihr es nicht wisst, Matahari ist eine Spionin aus dem Zweiten Weltkrieg, eine holländische. Genau. Boah, wie hübsch. Oh. Und Galena ist so hübsch, ne? Also so eine hübsche Frau und ihre einzigartige Stimme einfach passt. Also das macht sie schon einen so zum Star. <laughs> und Crisco sieht auch richtig süß aus. Okay. Crisco, Crisco! Galena, Galena. Okay. Oh. oh. Habt ihr dieses Kleid gesehen von Galena? Holy shit. Oh mein Gott. Oh. Richtige Tanzpart. Okay. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was Trapkata heißt. Und ich würde gerne mal wissen, welches äh, Collab ihr besser findet. Das mit Galena und Medi, dem dem Skandal, oder Chris und Galena Trapkata. Das würde mich echt mal interessieren, weil ich finde beide echt gehört zu den stärkeren Lieder aus Bulgarien dieses Jahr. Auch vom Musikvideo her ist richtig stark. Verschiedene Szenen, die Outfits. Richtig toll. Nice. Geben mir auf jeden Fall ein Like. Äh, oh, habe ich nicht abonniert. Mal nachholen. Sehr gut, hat mir gefallen. Also klasse Musikvideo, klasse Song, klasse Stimmen. Und ja, schreibt gerne eure Meinung in den Kommentaren, falls ihr weitere Vorschläge habt auch. Ich werde jetzt mir als nächstes mal die neuen Lieder von Teddy Alexandrova anschauen. Und ja, auf jeden Fall, falls ihr es anschauen wollt, vergesst nicht zu abonnieren, dann verpasst ihr es auch nicht. Äh, falls euch die Reaktion gefallen hat, lasst ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren für mehr bulgarische Musik-Reactions. Und ja, dann sage ich auch Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, stay healthy und bis zum nächsten Video.